Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Di channel tips Androidku Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana caranya Mendownload video YouTube dengan sebuah aplikasi yang bernama Snaptube Dan link download aplikasi ini akan saya tampilkan di, di deskripsi video ini sebelum kita pergi ke pembahasan jangan lupa bantu saya untuk membangun channel ini lebih baik lagi dengan cara tom klik tombol subscribe lonceng jangan lupa komen di kolom komentar bila ada, ada penjelasan ya, penjelasan saya di video ini yang teman-teman kurang mengerti langsung aja kita pergi ke aplikasi YouTube cari video yang akan ingin kita download contohnya seperti ini Sudah menemukannya video yang teman suka langsung saja klik tombol bagi dan klik tombol unduh snapto kita akan diarahkan ke aplikasi snapto dan berikan semua pilihan resolusi video yang akan kita download seperti 3GV, MP4 dan bisa bisa langsung menjadi sebuah MP3 kita coba ke 36 oke langsung gampang bukan oke teman-teman sampai di sini tips dari saya sampai jumpa kembali di tips-tips yang lainnya jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman mengetahui bila ada update dan uploadan terbaru dari channel tips androidku salam android